assalomu alaykum farruh medianing ashadiy obunachilari, do'stlar qandaysizlar yaxshimisizlar do'stlar mana yana bitta mana do'stimiz mana kamazda do'stlar nimaki xizmat bo'lsa grabel tosh shibinka sement blok yana ko'p narsalar hozir o'zini chaqiramiz qani do'stim bir. assalomu alaykum yashirin sochni ko'rimsiz salmonli yaxshi assalomu alaykum farruh medianing podpischiklari kimgaki tosh grabil nima ekish samasavolga xizmat bo'lsa biz xizmatda shartoz Qavadiyon, beshkin rayonlarida yuramiz biz nomerda ekranda qoldiramiz biz xizmatda laykni bosingizlar farruh media kanaliga obuna bo'lingizlar whatsapp telegram ima bor a shu nomerda nomerda bor ha nomeringizni aytingchi 93 344 49 19 Оператор Фарух Медиа. on.